سلام و درود بر شما دوستان جان عزیزان همراه کانال انگلیسی مسلاب خوردن ممنون که ما رو همراهی میکنید به این درس و به این کلیپ خوش آمدید در اینجا قصد داریم در مورد برخی جملات و عبارتهای کاربردی در مکالمات انگلیسی صحبت کنیم دوستان مکالمه یعنی گفتگوی دو نفر با هم و طی اون باید تعاملاتی ایجاد بشه باید نسبت به سخن طرف مقابل فیدبکی بدیم گاهی اونو تایید کنیم شاید نیاز باشه با اون مخالفت نسبی نشون بدیم یا حرف طرفمون رو قطع کنیم و یا اینکه به اون بفهمونیم که حرفش رو دریافت کردیم و بهتر تمومش کنه در تمام این موارد جملات و عبارات مفید و کاربردی وجود دارن که ما سعی کردیم بهترین اونها رو در این درس بگنجونیم دوستان عزیز زبان آموزان پرتلاش یادمون باشه حتی با داشتن بهترین ها تا زمانی که عملی دست به کار نشیم و اونها رو به خدمت نگیریم عملا هیچی نمیدونیم برای اینکه بتونیم این جملات و عبارات رو در جای مناسب خودشون و با تلفظ درست به کار ببریم علاوه بر رونویسی لازمه که اونها رو بر زبان هم جاری کنیم اون هم با صدای رسا از حالت بالقوه به حالت بالفعل درشون بیاریم تا برامون ساده و ملموس بشن. با انجام این روش در تمام دروس خیلی زود fluent و روان خواهید شد و دانش انگلیسیتون هم بسیار بالا خواهد رفت. فراموش نکنید که کانال خودتون انگلیسی آب خوردن رو follow یا subscribe کنید تا از اولین نفراتی باشید که ویدیوهای آموزشی ما دستشون میرسه و از اونها استفاده کافی رو ببرید. با هم میریم سراغ درس جدیدمون که شامل جملات و عبارات مورد نیاز در مکالمات انگلیسیه. خب ابتدا میخوایم برخی جملات و عبارات رو با هم کار کنیم که زمانی به کار برده میشن که مایل نیستید گوینده حرفش رو تکرار کنه. با هم شروع میکنیم. So you said. So you said. پس شما گفتید یعنی شما گفتید خب لحن خواندن ما کاملا مشخصه که جمله ادامه داره و همین سه نقطه‌ای که بعد از said میبینید یعنی اینکه جمله ادامه داره و سخن طرف مقابلتون رو قطع میکنید تا تکرارش نکنه در این موقع این عبارت به کار میره So you said So you said I get the point. I get the point. Get به معنی دریافت کردن. Point یعنی نکته. اون لب مطلب. I get the point یعنی موضوع رو متوجه شدم. گرفتم چی شد. نکته سخن شما رو دریافت کردم. و این زمانی به کار میره که نیاز به تکرار یا تأکید دوباره و چند باره روی موضوعی نمیبینیم. I get the point. I get the point. All right. Already. All right. Already. بسیار خوب. تا اینجا؟ اینجا با یک تایید نسبی عملا سخن حرف مقابلتون رو قطع کردید تا دیگه حرفش رو تکرار نکنه. All right, Already. right, Already. I heard you already. I heard you already. Heard گذشته فعل hear یعنی شنیدن. I heard you. شنیدم چی گفتید. Already. تا اینجا. یعنی که دیگه نیاز نیست تکرار کنید. باشه دیگه شنیدم. دریافت کردم. به این مفهوم که دیگه تکرار مکررات نکنید تا اینجا دریافت کردم فهوای کلام شما رو حالا دیگه ادامه مطلب رو بگید I heard you already I heard you already Stop harping on that subject stop فعل که اول جمله اومده نشان از امری بودن جمله است stop دست بردار دیگه بس کن کلمه هارپ به معنی چنگ زدن و به صدا درآوردن و ترغیب کردنه on that subject subject به معنی موضوع stop harping on that subject از پرداختن به اون موضوع دست بردار stop harping on that subject Stop harping on that subject. You are preaching to the choir. You are preaching to the choir. Preaching دوستان به معنی موعظه کردن و نصیحت کردنه. choir به معنی گروه کر و همسرایان. این جمله یک اصطلاحه بدین معنی که شما دارید حرف خودمون رو میزنید یعنی حرفای خودمون رو واسه خودمون تکرار میکنید You are preaching to the choir You are preaching to the choir You sound like a broken record You sound like a broken record. Sound یعنی به نظر رسیدن. Broken شکسته و خراب. Record به معنی ضبط. بدین معنی که شما همش دارید حرف خودتون رو تکرار می کنید. در واقع مثل رادیویی که خرابه و هی میگه و میگه. You sound like a broken record. You sound like a broken record. دوستان عزیز سعی کنید جملات رو در قسمت کامنت رو نویسی کنید و با صدای رسار رو خانی کنید. صدای خودتون رو ضبط کنید و بعد انتباه بدید با آنچه که شنیدید و ایرادات احتمالی خودتون رو رفع کنید. ادامه جملات و عبارات رو با هم میریم. خب حالا جملات و عباراتی رو برای زمانی که میخواید گوینده صحبتش رو تمام کنه یاد میگیریم با هم Some things are better left unsaid. Some things are better left unsaid. Things یعنی چیزها. better بهتره left گذشته فعل leave به معنی باقی موندن unsaid به معنی نگفته متضاد said این جمله به معنای اینه که حرفها یا چیزهایی هستند که بهتر گفته نشن این جمله رو زمانی به کار میبریم که در مکالمتون لزومی نمیبینید صلاح نمیبینید که برخی چیزها عنوان بشه مطرح بشه و دوست دارید که به صورت نگفته باقی بمونن. Some things are better left unsaid. Some things are better left unsaid. Don't waste your breath. Don't waste your breath. ویست دوستان به معنی هدر دادن و تلف کردن اون رو امری منفی کردیم با افزودن don't don't waste هدر ندید your breath breath به معنی نفس نفستون رو هدر ندید صحبت رو ادامه ندید بی خود در واقع تلاش نکنید این رو زمانی به کار میبریم که صحبت طرف مقابلمون هر چقدر هم ادامه بده تأثیری در روند گفتمانمون نداره بهتره که سکوت کنه Don't waste your breath Don't waste your breath Keep it to yourself Keep it to yourself Keep اینجا چون فعل ابتدای جمله اومده حالت امری داره نگه دار. ات به حرفی که داره زده میشه برمیگرده to yourself yourself خودت keep it to yourself پیش خودت نگهش دار زمانی که لزومی نداره نکته ای گفته بشه keep it to yourself keep it to yourself spare me the story. Spare me the story. Spare به معنی مزایقه کردن، چشم پوشی کردن و دریق داشتن. Spare me the story. ما رو از این جریان معاف کن یا خلاص کن. Spare me the story. Spare me this story! Save it. Save it. Save به معنی حفظ کردن و نگه داشتن. It برمیگرده به حرفی که داره زده میشه. Save it. باز یک جمله امری. نگهش دار برای خودت. و این رو زمانی استفاده کنیم که فکر کنیم مطرح کردن یک موضوع ضرورت آنچنانی نداره. Save it. Save it. Shut up. Shut up. Shut به معنی بستن. شاتاب به معنی خفه شو البته یک لفظ امپلایت یا بیادبانه است لفظ بیادبانه معادل ساکت باش که همون بی کوایت میشه و این رو زمانی استفاده میکنیم که سخن نابجا و زشتی از طرف مقابل میشنویم توهین و یا بی احترامی میشه و بعد ما اینو میگیم البته توصیه ما همیشه بر رعایت ادب و نزاکته Shut up. Shut up. Zip up your mouth. Zip up your mouth. Zip به معنی زیپ چیزی رو کشیدن. Mouth به معنی دهان. Zip up your mouth. دهانت رو ببند یا به عبارتی زیپ دهنت رو بکش باز هم زمانی به کار میره که حرفای طرف مقابل زشت و زنندن و شما امر میکنید البته بار منفی داره این جمله zip up your mouth zip up your mouth give it a rest. Give it a rest. Give دادن. It اونجا شاید به همون your mouth برگرده. Rest استراحت. Give it a rest. بهش استراحتی بده. یعنی لزومی نداره که طرف اینقدر حرف بزنه. Give it a rest. Give it a rest. دوستان جملات رو در قسمت کامنت بنویسید رونویسی و روخانی با صدای رسا فراموشتون نشه و حتما صدای خودتون رو ضبط کنید و انتباق بدید با صدایی که در کلیپ میشنوید حالا جملات و عباراتی رو یاد میگیریم که در زمانی که میخوایم به نکته ای که در مورد اون حرف میزنیم برگردیم استفاده می کنیم. What was I saying? What was I saying? داشتم چی می گفتم؟ اینجا منظورتون اینه که خواهید به آنچه گفته شد رجوع کنید. یا خودتون یادتون میاد البته و میگید ادامه بحث رو یا طرفتون اگه حواسش جمع باشه و واقعا حرف شما رو گوش داده باشه نه صرفا شنیده باشه میگه بهتون What was I saying? What was I saying? Where was I? Where was I? من کجا بودم؟ یعنی اینکه تا کجاشو گفتم. Where was I? Where was I? What were we talking about? What were we talking about? داشتیم در مورد چی حرف می زدیم؟ این رو زمانی استفاده می کنید که می خواهید موضوع بحث رو مجدد مطرح کنید. اون رو بولد کنید و بهش برگردید. What were we talking about? What were we talking about? I've lost my train of thought for a moment. I've lost my train of thought for a moment. I've lost. I've مخفف I have. I have lost. گم کردم. از دست دادم. My train. train به معنی قطار و به مفهوم رشته و زنجیره هم به کار میره. thought افکار For a moment برای لحظه ای I've lost my train of thought for a moment رشته یا قطار افکارم رو برای لحظه ای گم کردم این جمله رو زمانی به کار میبرید که واسه یه لحظه یادتون رفته داشتید چی میگفتید I've lost my train of thought for a moment I've lost my train of thought for a moment I'm a little absent-minded. I'm a little absent-minded. من کمی حواس پرتم. absent به معنی غایب یا حضور نداشتن در جایی. mind به معنی ذهن. اینجا این دوتا کلمه ترکیبشون یک اجکتیو رو به معنی حواس پرت درست کرده. absent minded این کلمه رو این اجکتیو رو یادمون بمونه absent minded من کمی حواس پرتم و در شرایطی به کار میبریم که میخوایم بگیم کمکم بدید که رشته کلام دستم بیاد دوباره I'm a little absent minded I'm a little absent-minded. حالا جملات و عباراتی رو کار میکنیم که به واسطه اونها میخوایم گوینده ساده و قابل فهم صحبت کنه. Give it to me in plain English. Give it to me in plain English. Plain دوستان به معنی ساده، رک و راست، واضح، سریح. معنی این جمله اینه به انگلیسی ساده بیانش کنید. یعنی خیلی نپیچونید موضوع رو و با ادبیات و گفتار ساده بیان کنید. Give it to me in plain English. Give it to me in plain English. What does that mean in plain English? What does that mean in plain English? mean به معنی معنی یا به معنی چیزی بودن. پلینم که گفتیم به معنی ساده و واضح و شفاف و روشن. معنی این سوال اینه در انگلیسی ساده چه معنی میده؟ What does that mean in plain English? این رو در شرایطی به کاریم بریم که یک کسی قلمبه به حرف زده و شما میخواید از اون که ساده تر و روان تر بیانش کنه. What does that mean in plain English? What does that mean in plain English? stop circumventing the issue. Stop circumventing the issue. Circumventing به معنی گیرانداختن و دور زدن. issue مسئله مشکل. Stop circumventing the issue. از دور زدن مشکل دست بردارید. این رو وقتی استفاده می کنید که می خواید مسئله رو شفاف و واضح مورد بررسی قرار بدید و طرف هی میپیچونه. Stop circumventing the issue. Stop circumventing the issue. Stop speaking in circles. Stop speaking in circles. Circle به معنی دایره. در واقع اینجا به دور و تسلسل باطل اشاره داره. معنی این جمله اینه. از غیر مستقیم صحبت کردن یا با کنایه صحبت کردن دست بردارید. Stop speaking in circles. این جمله رو زمانی به کار میبرید که میخواید صحبتی شفاف و واضح صورت بگیره و مستقیم برید سر اصل مطلب. Stop speaking in circles. Stop speaking in circles. Put your cards on the table. Put your cards on the table. مشخص و واضح بیان کنید. عملا هایتان را روی میز بگذارید. ببینیم گزینه های روی میز چیان. یعنی اینکه زیرمیزی کار نکنید. صادقانه و شفاف صحبت کنید. زمانی که میخوایم طرفمون صادقانه و شفاف گزینه هایی که در ذهنش هست رو برای ما مطرح کنه. Put your cards on the table. Put your cards on the table. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. بیت به معنی زدن، ضربه زدن و کوبیدن. بش به معنی بته. این جمله یک اصطلاحه. به معنی که حاشیه نرو. Don't beat around the bush. این برای زمانی که اصل مطلب رو میخواید بدونید اما طرف هی تفره میره و حواشی رو مطرح میکنه. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. حالا میریم سراغ جملاتی که به واسطه اونها میخوایم بگیم حرف گوینده رو میفهمیم. این چند جمله کوتاه رو زمانی به کار میبریم که میخوایم به طرفمون اطمینان بدیم که کاملا فهمیدیم چی میگه دوستان خاطرتون باشه نوشتن مثال ها در قسمت کامنت روخانی با صدای رسا ضبط صدای خودتون انتباقش با صدای گوینده و رفع ایرادات احتمالی I understand I understand متوجهم. میفهمم. درک میکنم. I understand. I understand. I see. I see. متوجهم. I see. I see. I get it. I get it. موضوع رو میگیرم. I get it. I get it. I got it. I got it. موضوع رو گرفتم. I got it. I got it. وقتی بخوایم صحبت گوینده رو قطع کنیم و مطلبی رو بگیم از این عبارات و جملات استفاده می کنیم. با هم گوش بدیم و ببینیم. I'm sorry to interrupt, but you're not exactly right. I'm sorry to interrupt, but you're not exactly right. I'm sorry متاسفم to interrupt که حرفتون رو کلامتون رو قطع می کنم. But you're not exactly right. Exactly یعنی کاملا و دقیقا right درست بگید حق با شما باشه متاسفم که حرفتون رو قطع می کنم یا می پرم تو حرفتون اما دقیقا حق با شما نیست I'm sorry to interrupt you but you're not exactly right این جمله رو در شرایطی به کار میبرید که نمیخواید طرف با حرفی که میدونید کاملا درست نیست بره جلو و شما نمیتونید از اون چشم کنید البته در نهایت ادب و تو رو در هم گیر نمی کنید و نظرتون رو میگید I'm sorry to interrupt you but you're not exactly right. I'm sorry to interrupt you but you're not exactly right. I beg your pardon but I don't think that's entirely correct. I beg your pardon, but I don't think that's entirely correct. I beg your pardon. پوزش می طلبم. I don't think. فکر نمی کنم. That's entirely correct. که کاملا درست باشه کلا درست باشه I beg your pardon, but I don't think that's entirely correct. پوزش میخوام اما فکر نمی کنم کلن درست باشه. بسیار محترمانه و معدبانه ابتدا پوزش میخواید بعد تذکر میدید که حرف شما تمام و کمال درست نیست. I beg your pardon, but I don't think that's entirely correct. I beg your pardon, but I don't think that's entirely correct. May I interrupt for a minute? May I interrupt for a minute? interrupt به معنی قطع کردن و تو حرف کسی پریدن. minute یه دقیقه. معنی جمله اینه میشه یه دقیقه حرف شما رو قطع کنم؟ و این رو زمانی میگید که میخواید با کسب اجازه مانع از ادامه سخن طرف مقابل بشید و حرف خودتون رو بزنید. May I interrupt for a minute? May I interrupt for a minute? Can I say something? Can I say something? میشه چیزی بگم؟ این هم زمانی به کار میبریدش که اجازه میگیرید نکته رو به جریان مورد بحث اضافه کنید. Can I say something? Can I say something? Can I add something here? Can I add something here? میشه اینجا مطلبی اضافه کنم؟ این رو زمانی به کار میبرید که تشخیص میدید همینجا باید یه مطلبی رو بگید و یا یه نکته ای رو اضافه کنید. Can I add something here? Can I add something here? وقتی میخواید روی جدی بودن مطلبتون تأکید کنید از جملات و عبارات زیر استفاده میکنید. I'm dead serious. I'm dead serious. Dead به معنی مرده است اما زمانی که پشت یک adjective میاد اون رو تقویت میکنه. معنیش میشه کاملا. I'm dead serious یعنی من واقعا جدیم من واقعا مطمئنم کاملا جدیم و این رو زمانی به کار میبرید که در مورد چیزی که گفتید نهایت جدیت و اطمینان رو دارید I'm dead serious I'm dead serious I'm not kidding I'm not kidding. شوخی نمی کنم. و این برای زمانیه که حرفتون شاید برای طرف مقابل خیلی جدی نباشه و شما اتفاقا میخواید بر جدی بودن خودتون و مطلبتون تأکید کنید. I'm not kidding. I'm not kidding. No kidding. No kidding یعنی بدون شوخی و این برای زمانی که در نهایت جدیت هستید و هیچ شوخی هم در کار نیست. No kidding No kidding No pun intended No pun intended پان به معنی جناس، آرایه جناس. intended به معنی مد نظر و در نظر گرفته شده. No pun intended به معنی بدون بازی با کلمات. زمانی که نمیخوایم مسخره بازی و شوخی در کار باشه و با جدیت میخوایم گفتمان رو ادامه بدیم. No pun intended. No pun intended. Joking aside. Joking aside به معنی شوخی به کنار برای زمانیه که کمی شوخی وارد بحث شده حالا میخواید بحث رو با جدیت ادامه بدید میگید Joking aside که طرف بدونه تایم شوخی تمامه و الان دیگه جدیه Joking aside Joking aside خب عزیزان امیدواریم این عبارات و جملات کاربردی رو خوب تمرین کرده باشید و در مواقع لزوم در مکالماتتون اونها رو به کار ببندید. رسالت ما هم همینه که علاوه بر تقویت دانش زبانیتون زمینه ایجاد کنید که اونها رو به صورت عملی هم به کار بگیرید که در این صورت مطالب کاملا در ذهنتون تثبیت میشه و عمیقا اونها رو فرا میگیرید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با مایید و ما را همراهی می کنید. این ویدیو و سایر ویدیوهای ما رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و کانال انگلیسی مسلاپ خوردن رو به دوستانتون هم معرفی کنید. همیشه سرفراز و پیروز باشید.